L'arpagospitum forte contribue à la souplesse des articulations. Une ampoule par jour à diluer dans un grand verre d'eau. Faire une cure de 20 jours. Produit français. Traçabilité renforcée. Filière maîtrisée. 10,40€ en magasin bio. On l'appelle aussi griffe du diable. C'est un formidable anti-inflammatoire naturel. C'est une plante puissante en phytothérapie. Pour tous les problèmes ostéopathique articulaire. Pour les gens qui ont des rhumatismes, des lombalgies, des tendinites. Il joue aussi sur la stimulation de la digestion. Efficace pour les foulures, les tendinites, l'arthrose, le torticolis, sciatique, lombago, maux de dos. Pour tous les gens qui ont des rhumatismes, de l'arthrite et de l'arthrose, c'est conseillé. 20 ampoules, 20 jours. favorise aussi la circulation du sang. Voilà.